Yo, halo guys, back lagi channel gue channel gue Chris Lugita <laughs> channel GSL guys. Ini berhubung ini ramai banget guys di kolom komentar dan juga di apa di Instagram gue ada yang harus react day 6 YMMD2. Itu apa tuh guys? Artinya I love I love you switch instrument. Eh, ini katanya mereka bertukar tukaran ya guys ya, tukar tukaran apa posisi instrumennya guys ya. Jadi gue gue kan sebenarnya siapa gue berkomentar ini guys sih cuman gue pengen lihat aja sih soalnya bisa kelihatan sebenarnya uh, dari touchnya biasanya guys ya kalau emang basically main bass biasanya biasanya bisa main gitar sama tadi ada yang juga DM Instra Instagram gue itu baik banget deh apa <laughs> orang-orang anak-anak media ini guys ya kasih informasi mengenai si yang ke itu proses apa belajar bass dulu dia sebenarnya pengennya jadi gitaris cuman akhirnya terpaksa harus jadi pemain bass terus juga dia sharing-sharing teknik-teknik dia apa main slap terus cara dia pakai senarnya apa dan segala macam itu informatif banget dan orangnya ramah banget ya si Yangke ya. walaupun gue belum kenal terlalu dekat sama Yangke tapi dia kayaknya personalinya mereka apa dia tuh nggak sombong orangnya guys tapi kita akan ngerek ini guys tapi sebelumnya intro dulu guys Oke okay guys, kita react aja guys langsung nih guys ya. Uh, eh, ini, <laughs> kayak bakalan seru gue nggak tahu nih. Uh, yang main drum sih gue gue penasaran nih pemain drumnya siapa nih. Jadi jadi si siapa yang main guys. Gue pintu tempunya berantakan apa gimana guys. <laughs> Tapi kayaknya ini uh, tentang mereka ya for fun aja di panggung guys ya. Oke kita langsung react aja guys. Satu dua ceplok. Oke. Okay. <laughs> Daun nyanyi guys. Suaranya ini ya, ngebas ya. <laughs> Lihat ekspresinya guys Dia kayaknya juga enak sama, suara dia kali Gue gak ngerti juga ini nih <laughs> Oh oke okay, oke okay. Gue pause bentar ini berarti oh si Pil jadi main gitar posisinya si siapa si Sung Jin si Dowen gantiin posisi J yang apa si Yangke ganti posisi Dowen berarti seharusnya J eh belum belum belum kelihatan guys belum kelihatan kita lihat dulu oke okay, One Pill main gitar ya di posisi Sungjin ya coba penasaran nih kok dia ada beatnya seharusnya ya udah ya One Pill suaranya the best Oh Sung, Sung Jin main bass Aduh Tuhan Dia sambil main bass Gue gak tau guys ya Gue kalau komentar gak <laughs> salah si Sung Jin tuh suaranya Gue gua, gua, gua pengen dengerin tadi Awalnya gue pengen fokus dengerin instrumen guys ya Tapi dia nyanyi Gagal fokus guys Gagal fokus Ini selalu orang emang harus diperhatikan khusus guys ya. Tapi by the way ini gue ulang lagi guys. Ini temponya si siapa Yangke touchnya ada guys dia bisa main beat cuman seorang drummer tuh biasa tone guys ya bicara tone ke snare tuh tak beda sama down main guys ya Baik lagi, ini hanya komentar gue guys ya. Please don't bully me. Please don't bully me. Ini tone-nya si Yangke rada lemah aja guys. Biasa itu ada rim shot gitu guys ya. Tak, itu ada sesuai lagu lah. Nih. Aduh suaranya. Oh ya, dia nggak rata ya si Yangki. Main bassnya aman guys. Sungjin asik sambil main pick. Itu yang main yang ngambil si Dowun itu lumayan guys. Teng nong neng nong neng at least dia seorang drummer, dia bisa picking. Berarti dia dia dia bisa main gitar intinya guys. Kalau misalkan kita komentar masalah fingeringnya atau nggak segala macam guys ya. Nih. Teng nong neng nong. J berarti main piano ya tapi gayanya asik sih guys uh, cuman uh, temponya stabil juga sih yang kayak. cuman tone itu dia nggak rata guys biasanya drummer uh, yang pro biasanya rata tuh uh, tone di snare-nya cuman ini ada beberapa kali nggak kena nggak kena kena kena nggak kena gitu gitu loh guys Oke, okay, J bisa main piano juga ya. Oke. Okay. Temponya sih dapat, temponya yang ke guys. Piano juga ini masih standar ya, gue belum ada yang yang berskill banget. Neng dong, neng dong, neng dong, neng Ngekort ya, bass, ritme, bass ritme gitu-gitu loh. Kayaknya ada trigger guys ya. Eh, feel feel J asik juga guys di piano guys. Perhatiin guys. Nih. Wah, asik, sedap. Oke, Jay, suaranya. Oh, nice. Temponya lari-lari dikit. Lele Ya wajar banget lah guys, dia pemain bass. Tuh kan, dia ya gitulah guys. Tapi nyawanya masih berasa guys ya, nyawa band nih. sorry guys nah ini nutupin tadi sorry lanjut asik sedap jangke jujur nih orang nih personalnya ramah banget orangnya guys tadi gue habis ngeliat dikasih yang link gue tadi gue bilang tuh kalian harus cekidot deh ya, guys dia ngebahas masalah dia ngetik uh, ah, lagu emergency tapi gue gak ada linknya guys nanti gue kalau ada gue kirim guys <laughs> aja lah wak banget ya orang mukanya lucu banget guys <laughs> sebenarnya dia, dia dia cuman kayak kebecanda guys sebenarnya dia, dia punya guys dia punya apa punya warna vokal cuma dia nggak buka suara aja <laughs> Kan mukul simbalnya nggak kenal siang ke ini. <laughs> Kurang power. Eh, korte. Hmm, bahasnya masuk di overdrive nih guys. Oh ya, by the way guys, kenapa tiba-tiba kalau kalian dengar konser, tiba-tiba sound gitar berubah sendiri, padahal mereka nggak ada stompbox di depan panggung. Itu kita harus hargain banget guys. Orang di backstage itu ada ada ada beberapa tuh uh, operator di belakang sana tuh yang sibuk ngaturin preamp, ngaturin iq nya pindahin channel sini, sana, pencet tombok sana, sini, itu harus diapresiasi ya guys. Beneran guys, di balik sukses mereka, di baliknya mereka, itu ada orang-orang yang sebenarnya partai penting banget guys. Perhatiin nih, sound bassnya si Sung Jin pas main, tiba-tiba ada overdrive di sini guys. Nih, nih ya, perhatiin nih guys. Bow bow. Tuh, ya nggak, berasa kan? Oh ya guys, gue mewakili Yangke guys ya di live dia, dia bilang kalau bisa dia kan sebenarnya mau bikin uh, solo bass guys ya cuma ngapain gue buat karena rata-rata orang dengerin pakai handphone kan guys ya jadi nggak ada yang bisa dengar frekuensi low sedangkan fundamental uh, fundamental frekuensinya bass itu ada di 80 ya 100 ke bawah lah guys ya kan subwoofer makanya dibilang mendingan gua apa jadi basis mendingan buat anak band aja jadi kalau di panggung tuh kelihatan keren sama soundnya kedengeran kalau orang kalau denger dinikmatin di apa handphone <laughs> itu nggak denger apa apa guys paling cuma peng peng peng peng jadi kalau bisa perwakilan buat yang nih guys ya teman-teman media kalau mau denger lagu-lagunya Day6 pakai headphone guys jangan pakai earphone oke okay, let's go Oh, sound bassnya Tone enak banget ya. Tuh, serius nih. Doon tuh suaranya bagus loh guys. Suaranya bagus loh guys. Low-nya gimana gitu. Tuh. Apa dia karena malu ya guys ya? Biasa di belakang gitu ya. Di belakang apa sebagai drummer gitu ya. Oh, on pill. Oh, dia harmonize ya sama si Sungjin. <laughs> Ini ngapain sih? Oh, ngangkat tangan. Tunggu, tunggu deh. <laughs> itu tau gak guys? Dia begitu juga menandakan kalau ini live guys soundnya guys. Jadi kalau misalnya kalian bilang ini playback hanya ada beberapa orang kan biasanya suka begitu haters guys ya. Lihat tuh uh, todongan mic-nya berasakan blong blong, uh, eh, sticknya jatuh nih. Ah, itu dia. Oh OJ kayaknya juga emang ngosen piano juga guys ya. Tuh, itu pasti Sung Jin. Ah kan, gila suaranya. Aduh, dia kalau udah ngambil high, high ya guys ya, ambil tinggi. Disclaimer lagi guys, gue bukan penyanyi, ini bukan kapasitas gue, tapi kuping gue, aduh, tuh, kuping gue setiap dia ngambil nada tinggi itu gue gue merajalela guys. Tip ini terutama nih guys oh aduh keren sih berubah karakter begini gue suka aja gue clearnya kalau ada yang clear taruh di ini guys ya eh nggak tempo <laughs> Oh. <laughs> Weh. Oh ini langsung habis nih guys, gue pause dulu. Waduh guys, ini uh, apa <laughs> namanya sih guys. Ya sebenarnya dengan posisi kayak gini dia udah bisa ngeband sebenarnya guys, ya kan? Ada beberapa orang mungkin belum tahu tempo. Ini ya basically mereka emang musisi sih gue gue emang mengakui dari pertama kali gue ngeriak lagu yang apa sih gue pertama kali time time apa gitu guys ya. gue mengakui emang mereka tuh basically emang musisi jiwa musiknya tuh udah ngalir guys jadi mau dipindahin suruh main suling mungkin dia belajar satu lima belas menit mungkin udah langsung bisa guys ya ibaratnya seperti lo guys uh, seorang musisi biasanya gitu lo guys oke okay, guys ini aduh guys gue nggak tahu gue harus ngomong apa lagi guys karena bukan kapasitas gue gue bukan basis profesional gue bukan gitaris profesional drummer maupun keyboardist maupun apalagi penyanyi guys jadi gue kayaknya nggak terlalu bisa ngebahas terlalu teknis guys ya tapi yang pasti soulnya mereka penjiwaannya mereka tetap tersampaikan sih tetap uh, bapak Sungjin ya itu mohon maaf ke iris-iris lagi guys <laughs> oke okay, sekian dulu ya gue thank you for watching jangan lupa untuk like share and comment this video outro guys